Hey, what's up, guys? Dwarf Lord hier. <laughs> ja, ähm... Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadum zu einem neuen ähm, React-to-Video. Heute werde ich mal auf ein Video vom Baunklinks reacten, reagieren und ja, danach so ein bisschen meine Meinung dazu sagen und vielleicht so ein bisschen konstruktive Kritik äußern und ja, auch meine Meinung dazu sagen. Ja, ich werde es mir jetzt mal direkt anschauen und dann, ja, für euch darauf reagieren. Barbara, Barbara, Barbara. English Subtitles, Reaction, React-Klicks. Dazu muss man sagen, das ist eine Playlist, in der der Baumklinks auf deutsche Traditionen oder deutsche Eigenschaften oder deutsche Videos oder egal, Hauptsache es ist deutsch, <laughs> reagiert und halt die deutsche Kultur irgendwie ein bisschen reagiert. Und hier handelt es sich um ein Video, das kenne ich, das habe ich auch schon geguckt. Ähm, das ist so eine Art Gedicht, Rhabarbera, Barbara, Barbara, mit dem ja, Barbier, Bart, Rhabarbera, Barbara äh, und so, so ähnlich. Keine Ahnung, ihr werdet es gleich sehen. Ich starte das Video, mach's hey. Okay, great. Das ist tatsächlich einiges, was ich von Englischen verstehe. Tatsächlich verstehe ich ziemlich viel vom Englischen. Mein Englisch ist nicht sehr gut. So without further ado, let's do it! Rabababababra. In einem kleinen Dorf, da lebte einst ein Mädchen... Wait, wait, subtitles? No, of course not. Of course not. Okay, let's do it. Untertitel sind wichtig, wenn man die Sprache nicht kennt. Barbara. Barbara, okay. Und Barbara war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt. Deshalb nannte man sie auch Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara. Barbara merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen Geld verdienen könnte und eröffnete eine Bar, die Rhabarber Barbara Bar. Rhabarber Barbara Bar. Rhabarber Barbara Bar. Oh. Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Oh, good. Die Rhabarber, Rhabarber lief gut und hatte schnell Stammkunden. Und die drei das ist auch verwirrend für manche Deutsche. drei Barbaren hm. kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie auch kurz die Rhabarber Barbara Bar Barbaren nannte. Rhabarber Barber Barber Barber Barbaren Barn? What? Uh die deutsche Sprache. What, what, what, what, what, what, what, what, what, what? Uh, oh, oh, okay. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, this one. Wait, wait, did I do it? I did, I did it wrong. Here we go. Here we go. This one. This one. This one. Okay, I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Okay. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Ah, oh, okay. Wenn Rhubarb gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara! merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Oh. Daher eröffnete sie eine Bar. <laughs> Oh. Die Rhabarber-Barbara-Bar. Rhabarber-Barbara-Bar. <laughs> Für mich wie... Das ist deutsche Sprache. Das ist manchmal... Rhabarber Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber Barbara Barbaren nannte. Rhabarber Barber Barber Barber Barbaren. Rhabarber Barber Barber Barber Barbaren. What? What? Andrew, what? What? What? What? Seine Reaktion ist einfach herrlich, wie er darauf reagiert. What? Check for... I know, I did it. This is it. Ihre Barbabarbarbarbarbar hatten wunderschöne dichte Bärte. What? Der ein bearbeiten konnte, wollte das natürlich und nannte sich Barbier. Oh, great! That's fantastic! That's not ridiculous at all! An wow. Okay. Rhabarberbier kannte von den Rhabarberbarbarbarbaren Rhabarberbarbaras herrlichen Rhabarberkuchen und trank dazu immer ein Bier, das er liebevoll Rhabarberbarbarbarenbarberbier Bier nannte. There's no way that that's legit. That's no way. There's no way that anyone could be like, oh yeah, rhabarberbarbar. Wait, rhabarberbarbar, bar, bar, and bar to bar, beer. There's no way that that's a legit German word. Doch, there is a way. <laughs> It's a way. Dass das im Deutschen möglich ist. Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber, Barbaren, Barbarsbier. Das ist ein deutsches Wort. Das ist ein deutsches Wort. I'm sorry. There's no possible way. You guys are messing with me. That's that's that's actually a real word. How can that be a real word? Das gibt's öfters im Deutschen. Das gibt's sowas von öfters. Das gibt's öfters. Das gibt's einige Male. Das ist nicht das einzige Wort. That's not that's nothing special. Oh, Okay, none would say, but it's possible. Oh yeah, okay, alright. Das Rhabarber oh, yeah. Bierbierbier konnte man nur an einer oh. ganz bestimmten Bar kaufen. Oh. Die Verkäuferin des Rhabarber-Bierbieres an der Rhabarber-Bierbierbar hieß Bärbel. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Babababababarenbarts geht der Rhabarber-Bababababarenbarbier... Rhabarber-Babababababababababar... Deutsche Sprache, komische Sprache. Nicht versuchen zu lernen. Tu es dir nicht an, Punkt links. Tu es dir nicht an. Muss man, nein, ist schwer zu lernen. Nein, nicht lernen. Are you kidding me? Bier. Um sie mit zur um mit etwas von herrlichen zu essen. Oh, great! That's not confusing at all, guys. That's definitely not confusing. Bone clinks, there's a German word that's called. Okay, great. Uh, I don't know about that. So, do you guys know that in English, uh, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo is legit English sentence? Did you know that? Yeah, hat gerade jemand im Chat geschrieben. Fliegen hinter Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen nach. wenn du als Ausländer nach Deutschland kommst und versuchst, die deutsche Sprache zu lernen, das muss doch ein Brainfuck. Das... Ich bin froh, dass ich mit der deutschen Sprache aufgewachsen bin, dass ich... dass meine Eltern mir mit null Jahren die deutsche Sprache beigebracht haben. Dass ich damit aufgewachsen bin, dass ich das nicht noch lernen muss. die ist so brutal, die deutsche Sprache, das ist. Uh, no, really. Buffalo, Buffalo, Buffalo, Buffalo, Buffalo, Buffalo is a legit English sentence. That that's a true statement. That literally is a true statement. I mean, just just just throwing that out there. That is a, that is a true statement. That is true. So this this is is really okay. Uh, well, that's interesting. That's very interesting. What does that mean? Okay, so buffalo the animal, buffalo the verb, buffalo the adjective, buffalo the noun, uh, like the uh, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo, uh, then adjective, wait, buffalo, buffalo, noun, uh, no, the verb, and then no, then adverb and then verb. I think something along those lines. Something along those lines. Something along those lines. Buffalo, buffalo, buffalo. Because buffalo is a verb. You can say to buffalo someone. That's like, uh, like it, that, if you look it up in English, um, no, it is because you can to buffalo something to buffalo. Yeah, I swear to you, it's a very not very much used uh, uh, word, but I promise, I promise you something. I promise you, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo is actually a word. Yes, that is actually that not a word, a sentence, excuse me. It is actually a legit English sentence. Look it up. I'm not explaining it correctly, but to buffalo is a verb. And then buffalo is an adjective too, describing someone to the buffalo, like uh, buffalo, buffalo. A buffalo, buffalo. Buffalo, the animal, buffalo, the verb. No, it's sorry. How, how you are talking so long? Uh... Was redest du da? Was, wieso redest du so lange? Benutzt die Subtitles. Use the subtitles. Okay, you get the idea. I'm not drunk. No, I'm not at all. I'm not. I'm just. I'm just. We're just having fun with with words and stuff like that. Buffalo, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo. You get the idea. Yeah. Anyways, uh. Andrew has a crew, they flew and got the flu, and then he lost his glue, and then he drew his shoe. Yo, Andrew has a crew. They flew and then they got wait. Andrew has a crew. They flew and then he got the flu, and then he lost his glue, and then he drew a shoe. What what? You get the idea. Okay. Did you get, ever get buffaloed? Uh yes. Yes, I've gotten buffaloed. I think. If I if I'm thinking about what the actual definition of buffaloed is, then buffalo, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo. Buffalo, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo, buffalo. Yeah, you get the idea. Dude, I should do a rap. I should do a rap. Yo, Andrew got a shoe, and then he got the flu, and then he went to school to, to get to... Uh, uh hmm. You get the idea. Something along those lines. You, you, you get the idea. Alright, great. So we're going to move on now to something uh, completely different. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in a second and when that happens. Very good. Alright, very good. Bye bye now. Das war schon sein Video. Ich denke mal, der macht das so in einem Stream-Format. Der macht da irgendwie so ein Streaming und reagiert auf mehrere Sachen hintereinander und hat das dann im Endeffekt zu Videos geschnitten, zu einzelnen Videos. So stehe ich es mir vor. So sieht zumindest der Hintergrund aus. So ein bisschen so Streaming-mäßig eingerichtet. Ja, was soll ich sagen? Ähm, nice <laughs> Format. Das ich mag seine Videos seit dem ersten Video, was ich davon gesehen habe. Ich mag diese Germany Reactions, die mich... <coughs> ich finde es einfach wahnsinnig lustig. Ich mich hat das umgehauen, das erste Video. Ich glaube, das erste Video, was ich gesehen habe, war über ja, Bibis Beauty Palace, Wap, Wap was er gemacht hat. Respekt, also er bringt mich zum Lachen, also Ziel erreicht. <laughs> nee, er ist generell ziemlich lustig, finde ich. Also ich finde die Sache, wie er das macht, wie er die Videos macht, relativ spaßig, interessant er könnte ein bisschen weniger reden, also weniger reden, mehr aufs Video eingehen. Er könnte mal ein bisschen mehr das Video laufen lassen, anstatt anzuhalten und eine halbe Stunde drüber zu reden. Das passiert oft in seinen Videos, dass er irgendwie anhält und 20 Minuten gefühlt um den heißen Brei herum redet. Das gefällt mir nicht so sehr. Das ist, da weicht er gerne mal vom Thema ab und labert so ein bisschen, ja, Bullshit will ich es nicht nennen, aber das geht dann doch schon so in die Richtung, hm, weich von dem eigentlichen ab. Ich finde React-to-Videos, das darf man zwischendurch mal ab und zu mal machen, aber nicht als Hauptcontent. Nur React-to, das ist so zwischendurch mal ein schönes, wie sagt man, ein schönes Goodie <laughs> oder sowas mal so für zwischendurch mal was Nettes, Feines, aber so als Hauptkanal bin ich kein Fan davon. Also er macht das gut. Ich weiß nicht, muss mal nachgucken hier. Wie macht er das? Wie. Ja, er macht auch reise relogs und andere Sachen, ja. Kanal, also er wurde mir mal vorgeschlagen in den Vorschlägen auf YouTube und gefällt mir, was er macht. Macht bitte mehr Reacts zu Videos, also mir gefällt das. Ich sehe gerade, ja, schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei, das ist ein ganz empfehlenswerter Kanal und lohnt sich da mal seine Videos anzugucken, sind ganz lustig, wie schon gesagt. Auch mal was nicht-Deutsches bei mir auf dem Kanal, in den react Tools. Bisher habe ich immer auf deutschen Krams reagiert. Ja, lasst einen Daumen nach oben bei mir und bei ihm da, wenn es euch gefallen hat. Das Video, was ich, auf das ich jetzt reagiert habe, das seht ihr jetzt nochmal in der Endcard verlinkt und in der Videobeschreibung könnt ihr euch gerne auch nochmal angucken. Ja, Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und ja kein weiteres Video mehr von mir verpassen wollt. Ansonsten habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag, gehabt euch wohl und haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.